はい、皆さん、こんにちは。チャノさんです。そして今回は大事な発表があります。すでにご存知だと思うんですけど、あの、原因不明のウイルスのせいで、コミケは2回中止になってしまった。代わりに、エアコミケというオンラインのイベントに変更されました。そしてこの12月末は、エアコミケ2です。 もちろん、チャノルジはいつも通りに参加しますけど、参加する方法はちょっと変わってるから、この動画で説明したいと思います。エアコミケでは多くのサークルは SNS 上に投稿して、新作を DL サイトなどで販売するけど、コミケの楽しさは物を買うだけではないよね。 個人的にビッグサイトにいて同じ趣味の人々と集まって話し合うことも楽しみだったから、まあ、エアコミキではできないよね。サークルに座って会いに来る人と話したいけど、同人販売はオンライン化できるなら、その部分もオンライン化できないのかなと私は考えた。だから、事件を行いたいと思う。 12月30日と31日に13時から16時まで生配信します。普通の生配信ではなく、オンラインのサークルとしてしたいと思う。物理的のコミケでは西か東ホールでのサークルに会いに来れる場所と同じように、サイバー空間でのサークルになります。ちょっとだけでも配信を見てチャットで話し合ってデジタル版の新刊をダウンロードできる。そういう感じね。 うまくいくかどうかわからないんですけど、とにかくやってみたいと思う。まだまだコミケだから、もちろん新作を作ります。配信の画面にダウンロードページへのリンクを貼っておきますので、読みたい方はぜひ見てください。デジタル版だからこそ販売はしてない。データだからね、お金を請求なんかしたくない。でも、ダウンロードしながら支援したい方がいるならまあ、寄付のリンクもあります。仮想通貨のみですけど。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 YouTube と比べると NG ワードなどでバンされる恐れがない。フロートは残念ながら英語のみなので、日本人のフォロワーさんが使いたくないかもしれない。そして残念なことに、配信でのチャットにはアカウントが必要ですが、まあ、アカウントがなくても配信が見えるので、チャットしたい方は、いつもの SNS アカウントへコメントを送ったら、まあ私は配信の中に反応します。 30日と31日13時から16時までこのアドレスで生配信を行うので見たい方はぜひ来てください。それではエアコミケ2のチャンネルジを待ち受けなさい。